张二哥哥，二哥哥，OK。还黄旗、蓝战、蓝蓝蓝、黄旗。张二哥哥，还有什么？欢迎妈妈，唱歌。哎，你们怎么了？蓝 다행이다 야! 개새끼! 개새끼 잘 지내는데 오셔서 막 对啊，我说再买个大镜子，反正你觉得又不是你自己花钱，你买个那个镜子。干嘛？我是那天顺手我就把它买了。我说你在网上买个那个镜子，我又不是不给你包啊！你就买个这，个，买买了两天就烂了，这是要干嘛？笑死我了！我也不好笑。我也不知道这么脆弱。 是吧？为什么今天那么胖？哎。 一国的汗血宝马。哎呀，啊！啊，一国的高跟鞋。好，麻烦一下。

said, baby, I'm afraid to fall in love Cause what if it's not reciprocated? I told her don't rush, girl, don't you rush Guess it's all a game of patience tell you all the things I've done Would you run away from me? I told her, baby, we have got bags full of shit that we don't want But I can't pick it for you, baby